znam da li ste vidjeli ovaj plakat danas u gradu. E, pa ću ga ja pokušat pročitati. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on sebe ne promijeni, ali Allah sve čuje i sve zna. Sura El Anfal 53 Veliki islamski učenjak, šejh pitan šta ovaj ajet znači pa je odgovorio. Ovaj uzvišeni ajet ukazuje da uzvišeni Allah neće promijeniti stanje dobro u loše i loše u dobro ljudi sve dok, oni, dok se oni ne promijene. To jest ne promijene ono što je u njima. Dok ne poprave svoje njihovo stanje u dobru. Svjedoci, znači ovo su bili navodi, svjedoci smo bili svih nemira i protesta i poziva na neke promjene i revolucije. Ono što nama, bošnjacima kao narodu, je temeljna promjena iznutra i povratak našoj vjeri i njenim principima načina života. Nama treba islamska revolucija. Pa ljudi, oni šta oni danas pišu i šta žele da naprave od bošnjanskog naroda. Hoće, hoće da nas uzavade sa svim narodima Evrope, da ne kažem da nas zavade sa našim komšijama Hrvatima, sa našim komšijama Srbima. To je I zato mi želimo, ja makar želim, da se ovaj skup, ovi, ovi protesti, ovi naše demonstracije, ograde, ograde od ovakvog načina propagiranja bošnjaka. Mi smo evropski narod, mi to želimo da budemo, mi smo svjetski narod, mi to želimo da budemo i mi možemo i želimo da živimo sa svim narodima, da živimo i sa evrejima, i sa romima, i sa srbima, i sa hrvatima, zajedno,